Soc Josefina Comelles, la professora de l'assignatura Gestió de la Qualitat Turística. En aquesta assignatura, els estudiants coneixen les diferents metodologies, eines, sistemes que utilitzem en el sector turístic per millorar la qualitat de la gestió. Eh, avui dia, cada vegada, tant les empreses com les destinacions tenen necessitats competitives, tenen necessitats de gestionar bé els seus processos interns, tenen necessitats de ser eh, a la vegada més eficients i més eficaços. Per tant, eh, aquestes metodologies i aquestes tecnologies els ajudaran a competir millor cada vegada. Pel que fa a les destinacions, la necessitat de renovar aquestes destinacions, de controlar els recursos, de donar satisfacció al client en el seu conjunt de consums fa que l'aplicació de sistemes integrals de qualitat serveixin per eh, la millora del resultat del consum del client d'aquestes de, destinacions. Això és el que estudiem en l'assignatura de qualitat. Per tant, és una assignatura tècnica i de gestió.